¿qué tal está Aquí los saluda Chipo07 O sea, vean qué onda O sea, quedó igualito Lleva chorizo con patatas y tu cola Me lleva tu cola hacia el mundo exterior te para que volteas como tu cola esa foto ¿no? de la alcantarilla, pero con, en forma de código o de escritos eh, raros, como al final debes presionar eh, consejos de que hice, algo malo o algo así. Dios mío, se acaba de abrir mi puerta solita, yo no hice nada, se los juro por Dios. va, ¿no? Aquí está el pedazo. Aquí va el pedazo. Aquí. Aquí. <laughs> Se queda atascado y después debes meter tu pie para desatascarlo. Hey everyone.